Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a convinge. Pentru mine a convinge este un mister, însă atâta cât înțeleg eu și simt ce înseamnă, o să spun ceva inspirat din Învață să convinge o carte a fondatorului NLP, adică programare neurolingvistică, Richard Bandler, uh, care mm, spune că orice om care vrea să vândă ceva și să convingă pe cineva să cumpere, uh, nu vinde acel produs, vinde sentimentul pe care îl are. Deci orice vindem, nu vindem produsul, vindem sentimentul pe care îl avem în clipa aia. Și Bănuiesc că atunci când te duci să cumperi, uh, nu știu, la piață ceva, când ți se vorbește urât, nu prea vine să cumperi. Deci te duci la cineva care îți vorbește frumos, cu un sentiment mai plăcut. Eu am vrut să filmez aici pentru că îmi place foarte mult uh, zidul din spate. Uh, poate nu e cel mai frumos zid, însă eu vreau să-ți vând astăzi un sentiment de libertate. Pentru mine asta înseamnă să convingi, de fapt, să Uh, transmiți un sentiment și dacă este și bun și omul e inspirat, e super. Pentru tine ce înseamnă să convingi? Ciao.